ճանապարհ զինվորներ անպարտ հաղթական երկով դեգնակ բարով եղբայրներ հայրեր շարքերում կանգներ գնում են կռիվ դեգնակ բարով հովս արերի քաշ մարտիկների ոգով ու դժվար պահեր եկան ու անցան լասի հետ մանկան ու շողաց մի պահ հերվում երագում սարերի քաչ մարդիկների ոգով կմնաս վրետ կամուն ածախ դու իմ տուն երկը իմ սրտի մորը սաղորդի ձայնով համացրեց ոգի